Ciao! Allora, oggi parliamo di questa lacca per i capelli della Sien, quindi un marchio che ho acquistato al Lidl, eh, o Lidl come vi pare. Allora, il prezzo per 400 ml di prodotto è di 1,29 euro ed ero curiosa di provarla. Premesso che la mia lacca in assoluto preferita è quella della Splendor, che viene 1,99 euro però di 300 ml mentre questo è un 400 quindi confezione bella grande dice di avere un potere 4 quindi extra eh, strong supreme volume formula ok un sacco di cose comunque sia cosa dire di questa lacca intanto che fa il suo lavoro nel senso che incolla i capelli quindi li tiene non come in questo caso che ho questo ciuffo che non si capisce come stia ma li tiene belli in piega soprattutto magari quando esco se c'è il vento oppure se devo mettere il cappellino o la sciarpa così evito che diventino elettrici o che vadano per i fatti loro e quindi questa è una cosa positiva sicuramente poi il profumo non è troppo forte non è invadente sa di lacca però comunque sia è tranquillamente utilizzabile non l'ho provato per le mosche quindi dovrebbe andare bene ma ha un difetto non da poco lascia un sacco di residui sui capelli quindi quando è sui capelli non si vede il, il prodotto ma quando lo andiamo a pettinare la spazzola è piena di residui quindi davvero tutta la polvere bianca poi mentre li pettiniamo vediamo cadere questa polvere bianca che sembra forfola è davvero brutta da vedere e questa è una cosa che assolutamente non mi è piaciuta peccato perché la lacca non era affatto male ma ha questo fatto negativo che proprio non mi piace intanto tende a sporcare soprattutto la radice dei capelli più velocemente proprio per il fatto che ha tanti residui e poi pettinandoli a differenza la lacca che uso io che comunque una lacca low cost non lascia residui sulla spazzola mentre questa davvero lascia tantissimi residui lascia proprio non vi faccio vedere la spazzola perché è brutto da vedere ma no e quindi io per questo motivo, peccato perché l'ho voluto provare un prodotto ancora più low cost di quello che già avevo, ma per questo non mi piace e la boccio perché forse ci sono delle lacche comunque che costano di più e che comunque lasciano residui però io ho trovato la mia lacca perfetta e è imbattibile questa lascia un sacco di residui e no, non mi piace, non so come altro dirlo e comunque sia fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovati come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni beauty e clicca anche sulla campanella così verrei avvisata ogni volta che pubblico una nuova recensione e alla prossima, ciao!